Донецкой области. Город, поселок? Ну, город. Харциск. Из Харциска сам, да? Семья есть? Нет. Э, мама, папа? Нет. Сирота? Как вообще попал, э, я так понял, так называемое формирование ДНР, да? Ну, я в лагере сидел, меня с лагеря забрали. Э, на зоне? Да. А за что? За кражу. Сколько дали? Пять лет. А сколько срока сидел? Два года. И оставалось три, да? А как все произошло? Кто приехал? Да, ну, приехали просто сначала, не знаю, какие-то форме люди. Там с начальником поговорили, начальник вышел, сказал, что хочет добровольцем. А в обмен на что? Ну, в обмен тебя амнистируют, ну, чистый лист дадут. А, деньги обещали? Да. А сколько? помню, 76 тысяч, по-моему, ну, так угу. когда было. А подписывался какой-то контракт? Да, подписывали, но уже когда нас забрали, уже угу. присягу. А с другой стороны, кто подписывал? И печать чья была? Ну, то не знаю. Нам привезли просто на полигон, угу. мы там подписали. Угу. А контракт когда подписал? 3 ноября. И пошел воевать, правильно? Да. Так называемый ДНР. А куда? Где стоял? Под Донецком. Ну, под Донецком это понятие растяжимое. Я не знаю, как там. Авдеевка, Пески. Ну, в сторону Песок там. В сторону Песок, да? А должность какая? Рядовой. Стрелок? Да. А много людей согласилось, когда приехали? Это колония Харцизская была, да? Не, это Торез был, город Торез. В Торезе, да? А много еще согласилось с тобой? Почему? Ну, человек 40 точно. А сколько в общем э, согласились, да? А в, в общ, общее число человек сколько там было, сидело? Ну, человек 300. Это много, согласилось. А статус у тебя там какой? Мужик был? М? Мужик на зоне? Арестант. Арестант. Но ну, там разные статусы есть, да? Но мужик, ну, да. обиженный, ну, блатные. Порядочным арестантом порядочные арестанты, да? А, а что э, вот, э, к, ну, то есть, когда давали срок, что украл? Да по мелочи. Ну что? <laughs> Ну, технику в основном. А не работал, да? Не, работал. А кем? Землекопом в ритуальных услугах. В ритуальных услугах, да? А сколько платили? Ну, тысячу за яму рублей. Это сколько в месяц выходило где-то? Ну, 20-30 в месяц. 20-30 ям, да, когда выкапывал. А вот э, это первая ходка была? Нет, вторая. А первая когда? Э, в 2008 при Украине. А за что? Хулиганство. А что такое случилось? Что, что за хулиганил? Я машину побил. Машину побил? А за что? Не знаю, пьяный был просто. Я понял. А вот есть разница, потому что мне иногда говорят, что есть разница, там, например, с колониями, когда было при Украине, и потом, когда, типа, было так называемое ДНР. Была разница? Да. В чем? При Украине там был, работа была, ну, промки, там это. Сейчас этого не, нема ничего. В колониях, да? Да. И деньги какие-то зарабатывались, да, при Украине? Сейчас а, нет. То есть просто сидишь и все? А администрация жестче, легче или как? Ну, администрация такая же самая. Ну, чуть пожестче. А сейчас что будет вообще? Сейчас российские законы вступят. Еще угу. труднее будет. Труднее еще, да? Я Потому думаю, что да. зоны русские, они как бы жестче, да? Не, ну там и промка там есть, там и работа будет. В ДНР просто этого не было ничего. А смотри, у тебя никого из родных не осталось, да? А воспитывался где? В интернате. В интернате, да? И то есть ни матери, ни отца ты не знаешь, да? А какое-то образование есть? Да. Какое? Слесарь-механик по наладке станков. Работал э, по специальности? Нет. Почему? Ну, нет, я был. Не знаю, практику не проходили. Ну, немного пьянки были, да? Да. То есть выпивал. Ну, говорим так, как есть. И поэтому как бы с работы не слаживалось, да? А, у тебя ранение, да? Да. А обстоятельства как э, было взятие в плен? Ну, был приказ идти на штурм. Брали окопы. Ну, прилетела граната. Просто в окоп. К тебе? Да. Со стороны ВСУ? И оторвала ногу, да? Да. А когда взяли плен? 22 ноября. То есть ты провоевал где-то месяц, да? Даже месяца не провоевал. А где? Где-то под Донецком, да? Да, там же сам. А что думаешь вообще об этой всей ситуации? Я думаю, это вообще бессмысленная война. Я не знаю. Только пацанов поумирало. Много? А ты воевал с этими с зэками, с которыми вышел, да? Все? Да. А с ними что? Ну, вот кто в моей группе был, двоих уже нету. И двое вон домой поехали после месяца. А, на обмен, да? А ты хочешь быть обмененным? А что планируешь делать? Вот сейчас без ноги. Еще не знаю. По приеду буду что-то думать. А вот, э, то есть контракт был на полгода, да? Mm. То есть ты полгода не отвоевал. А если скажу снова идти? Да нет, уже не скажут. Почему? Ну, куда бы. Ну, кто его знает, кто будет? Ну, думаю, нет, спишут мимо. Ну, в зону не возвратят? Не думаю, нет. А есть куда возвращаться? Mm. Кому? Ну, у меня квартира осталась. Своя, да? Откуда заработал? Mm. Как? Ну, Платили, еще в интернате учился, по ага. потере кормильца. Деньги просто скапливались. А потом по окончании учебы просто... А где квартира? Там же, в Харциске. В Харциске, да? Там большой завод трубный, кажется, да, когда-то был? Mm. А сейчас есть? Сейчас, ну, был, по крайней мере, там пару цехов еще работали. Угу. Я уже там просто три года не был. Это третий год уже, я не знаю. Что трубный, канатный. Много таких. Марзавод, Армлит. А ты, ты же на воле был, да, когда вот это все произошло в 2014 году? Да. На, на так называемый референдум ходил? Да. А что вообще думаешь об этой всей ситуации? Не знаю, я просто тихо работал, никого не трогал. А паспорта какие у тебя есть? Ну, у меня никакого нет. Вообще? Ну, украинский только просроченный. А так называемый тогда НР, русского да. нету? Да, да. А, а кем себя чувствуешь? Вот как, ну, гражданином какой страны? Не знаю, просто человеком чувствую себя. То есть флаг не важно, да? Mm -mm. Вообще. Хочешь что-то сказать украинцам? Да не особо. М? Не особо. Я скажу так, что бессмысленна эта война, я не знаю. Что мне? А чья вина? Без понятия. Прав то ну вот. Ну, я так понял, что у тебя чисто шкурный интерес был, да? Чтобы выйти? выйти и все начать с чистого листа. Полгода. Идеологии никакой? М-м. А как закончить войну? Этого я не знаю. Россиянам что-то хочешь сказать? Не знаю. Нечего сказать.